Добрый вечер, шановные глядачи нашей курилки. Э, когда вы уже стомились от метаструктурализма и всего остального, когда стомились от складной математики, то сейчас будет нашмат больше простая тема, потому что я привык работать со школьниками, часто с меньшими школьниками, и тема «Иншепланетян» не может не хвалевать э, каждого человека. Это постоянно муссируется в наших сродках массовой информации и так далее. Сегодня с ранку я отримал послание от иншепланетян, и я не веду, как его расшифровать. Вот вам раздали листики маленькие, На гэтых лістиках незразумела што. Ну, біты 0101. Хто здолее расшыфраваць першы, падымайце руку, таму шакаладка. Ну, а мы пакуль э, пагаворым пра тое, што мы перасылаем людзям, што дзе мы шукаем іншапланетян і што нам з вамі ўдалося знайсці. Калі мы будзем думаць, дзе шукаць іншапланетян, то варыянтаў ёсць некалькі. Першы на нашай зямлі можа яны сярод нас. Другі варыянт э, у сонечнай сістэме, там, дзе можна даляцець на нейкіх нашых сродках. А трэці варыянт на далёкіх планетах, у далёкіх зорках ці галактыках, дзе з імі ну, у лепшым выпадку можна ці звязацца, ці проста атрымаць нейкі сігнал. Вось мы сёння гэтых тры варыянты разгледзім. Што знайшлі на зямлі, што знайшлі на месяцы, што шукаем у далёкім космосе. калі мы говорим про земный феномен НЛА, неопознанных и летающих объектов, кто из вас бачил НЛА? Поднимите руку. Я бачу, докладно. І думаю, што з вас таксама шмат хто бачыў. НЛА неапазнаны лятаючы аб'ект. Калі вы штосьці бачылі, што нешта ляціць і не маглі пазнаць, што гэта такое, то гэта ёсць НЛА на самай справе. Э, практыка паказвае, што практычна ўсе факты назірання гэтых аб'ектаў, якія добра задакументаваныя, тлумачацца, на жаль, э, простымі побутавымі з'явамі. Э, цэлы калекцыю сабралі вучоныя сярод самых папулярных тлумачэнняў тое, што часам людзі выдаюць з іншапланецян. Як не дзіва, яркія планеты, По статистике, сярод тех, кто, кого опознали, 27% поведомлений э, приходят от яркой Венеры. Я двойче памятаю, как наш телеканал ОНТ робил репортажи про неопознанный летающий объект, который завис над городом Брестом и над чем-то еще. До военных звертались, до уфологов звертались, ну, до астрономы не догадались звернуться. Венера может быть вельми-вельми яркой, и когда умовы назирания сприяльные, і менавіта вечаровыя умовы назірання калі ўвечары людзі не спяць па цэлым свеце пракутваецца шквал назіранняў іншапланетных талерак под выглядам венеры я ў десятым класе сам бег праз увесь горад высунуўшы язык за тэлескопам таму што штосьці на небе з'явілася раптоўна апынулася венера так што мне таксама сорам у гэтым другі папулярныя аб'екты э, гэта палярныя зянні у наших краях вельмі рэдкія гэта дарэчы у нас па мінскім раўбічы і э, калі хтосьці убачыць раптам на небе такія цікавы сполохі часам фонтаны такія якія расквітне э, просто расцвітаюць на небе то можа таксама вырашыць, што гэта штосьці іншапланетнае паходжанне. Добра ведаю прыклад у глыбоцкім раёне уфолагі нашы беларускія ну хоць такія навукі не існуе, але уфолагі ёсць. Яны прыязджалі і штосьці капалі каля вёскі удзела, разбіраліся з людзьмі, у выніку разабраліся, што паведамленне пра іншапланетян апынулася палярным зяннем яшчэ варыянт эфекты гало вось такое э, свячэнне вакол солнца учора дарэчы прабачце у нядзелю вакол солнца было кольцо гало А вось напрыклад пры захадзе солнца паргеліці на Э, сонячнай сабакі якіх называюць часам людзі прымаюць за штосьці немнога паходжання наши зямно э, зусім зямныя аб'екты кітайскі ліхтар які хіт сезона кожную суботу мне пастаянна расказва што штосьці бачылі на небе таму што вяселле запускаюць ці цяпер вяселле перайшлі модна запускаць вось такія ліхт... шарыкі з дыёдыкам які прычым менш мігцяць і калі ўсе гэта зграе шарыка ляціць па небе мігціць дае яшчэ рознымі колерамі такіх паведамленняў вельмі шмат мне часта даводіцца на такія пытанні адказваць Э, яркія спадарожнікі калі па небе ляціць мкс яна по яркасці як самая яркая зорка напэў на небе і попрост усё неба пералятае то можна здзівіцца што гэта такое калі людзі не ведаюць што там есть спадарожнікі то здзіўленне забяспечана а Але яшчэ ёсць некаторыя спадарожнікі, якія маюць шырокія плоскія элементы, сонечныя панелі ці штосьці іншае. Напрыклад, серы і рыдаумы спадарожнікі сувязі. Яны могуць успыхаваць вось як на гэтым фото паказана да мінус 8 велічыні. Ну гэта разоў у 5-6 ярчэй, чым Венера, так што гэта тройчы НЛО атрымліваецца. І іх таксама часам выдаюць за штосьці такое незразумелае. Некаторыя спадарожнікі лятаюць, некаторыя ўжо не лятаюць, згараюць у зямной атмасферы, паціху спускаючыся па арбіце ніжэй-ніжэй, падчас згарання рассыпаюцца на шмат кавалкаў, пакі кидаюсь в огненные хвосты по небе, На самой справе нічого тут іншапланетнага няма, гэта э, ўсё наше зямное. Летась я ў мінску такое бачу па небе ляцела, жоўтыя рассыпалася на кавалкі, хаця такія э, паведамленні часта сустракаюцца. І больш далёкі каменьчыкі, якія згараюць у нашай атмасферы баліды. Ну, тут дробнікі падаецца на фото, тут панарама проста больш чым 180 градусаў. Э, гэта быў вельмі яркі метэор зялёнага колеру, які чыркнуў па небе, успышка была вельмі яркая. Такія аб'екты часам людзей здзіўляюць. Некаторыя могуць дасягаць яркасці як поўны месяц ці сонца нават. Пойдем далее. На Земле мы выросли, что ничего интересного особливо нам не знайти, тому, ну, принамсі, до этого часа мы пока ничего не знайшли. Нема ни водного подтвержденного свечения, что иншопланетяне тут были, миновито науково подтвержденного, я не кажу про телеканал РЕН-ТВ и все остальные доказы. Пойдем у Сонечную систему. Вот тут бывает часом не так однозначно. Например, по пошуках иншопланетян у Сонечной системе Алексей Архипов, украинский ученый, смог оборонить кандидатскую диссертацию. Ну, мусить, один у свете кандидатскую, кандидатскую диссертацию знаходзяцца па іншапланетянах. І вось э, калі самы бліжэйшы аб'ект з намі пашукаць, то гэта канешне будзе месяц. Можа быць там нічога разумнага няма, можа там некалі даўно штосьці разумнае было. Э, на думку у першую чаргу прыходзяць так званыя кароткачасовыя месяцовыя з'явы. Вось на гэтым здымку штосьці незразумелае успыхнула пасярод месяцовага дыску. Некаторыя вучоныя адвяргаюць гэтыя з'явы, часцей іх фіксуюць аматары астраноміі. Прычына, чаму аматары, а не прафесіяналы фіксуюць вельмі простая. Ніводная прафесійная абсерваторыя не сочыць круглымі суткамі бесперапынна за нашым месяцам. А астраномы аматары часам могуць штосьці зафіксаваць. Але дакладна вядома, што сачылі, калі амерыканцы леталі на месяц, то за месяцам сачылі сур'ёзна і амерыканскія вучоны фіксавалі шмат чаго незразумелага калі вось гэта все незразумелыя з'явы размеркаваць па паверхні месяца, то выйдзе такая вось карта. І э, аказалася, што гэтыя ўсе з'явы э, канцэнтруюцца па пэўных аб'ектах, асабліва па нейкіх кратарах канкрэтных. Самым рэкардсменам стаў малады кратар Арыстарах, які знаходзіцца у акіяне Бур. Э, Выходзіць, гэтая з'ява ў першую чаргу не падобна на іншапланецян, але гэта памутненне паверхні, змяненне колера, нейкіх кратараў, штосьці яшчэ хутчэй за ўсё гэта все-таки не іншапланетнае праяўленне гэта штосьці э, тэктанічна можа нават вулканічна на месяце хотя тэктанічная вулканічная актыўнасць давно уже павінна скончыцца э, тым не менш паведамленні працягваюць э, часа часу з'яўляцца і некаторыя загадки на месяцы ёсць Ёсць цікавая карта э, на паверхні месяца часта людзі фіксуюць аб'екты, якія рухаюцца. Ну, гэты здымак выдаю таксама за штосьці, што рухалася каля месяца. Я не магу яго ніяк вам пацвердзіць, але карта размеркавання аб'ектаў, які рухаюцца па месяцы, паказвае, што гэта размеркаванне сапраўды нероўнамернае і штосьці, што рухаецца, канцэнтруецца блізу асноўных э, месяцовых мораў. Вы ну, бачыце, вочкі, носік, ротик, як поўны месяц, калі вы назіраеце таксама на тварык падобны. Хаця тут таксама крытыкі кажуць, што гэта проста больш цёмны, роўны участкі аднародныя няма кратараў і таму гэтыя участкі просто на, на фоне іх лягчэй штосьці заўважыць птушашку ці штосьці іншае зямное так што пытанне працягвае заставацца адкрытым. Э, той самы Алексей Архіпаў, які абараніў дысертацыю, пра якую я казаў, паспрабаваў зрабіць наступнае. Э, ёсць э, спосабы аўтаматычнай апрацоўкі зямных здымкаў з космасу, дзе можна ну, так званыя фрактальныя метады, там дзе можна знаходзіць лёгка аўтадарогі, аэрапорты і іншыя штучныя збудаванні ў аўтаматычным практычным рэжыме. І вырашыў праз такую праграму прагнаць цэлую базу здымкаў месяцовай паверхні. І пазнаходзіў шмат чаго цікавага, што ён э, э, ставіць пад некаторыя пытанні. Вось такія цікавыя структуры на дне некаторых кратараў гектараў мне конечно не хочется лічыць что гэта некае падабенства месяцовых гарадоў хотя на структуру дарог мінска тут нешта подобное але там менш сам сцвярджае что нельга таксама было сказать па здымках там тых же месапатамскіх зікуратаў что гэта штурны збудаванне войны паўразбураныя і патрабуе больш дэталёвага вывучэння гэтых рэгіёнаў якое пакуль не праводзілася таму хто хоча верыць у іншапланетян на месяцы у вас зачэпка невялічка яшчэ ёсць на самай справе а Вось яшчэ прыводзяць некаторы іншыя здымкі ў інтэрнэце, але э, дзе таксама штучныя структуры, тут, на жаль, можа не зусім добра відаць, ці гэта мне зблізу, але тым не менш там структура падобная на месяцовы горад. На жаль, усе астатнія аб'екты, якія падпісаны тут як замак, як штось яшчэ гэта проста дэфекты фото. Так што гэта ўзята з нейкага уфалагічнага сайта, таму верыць подпісам тут не абавязкова. Канешне, месяц, ну, калі там і было разумна жыццё, сэнс, там няма атмасферы, няма вады іншых умоваў. Давайце будзем шукаць э, жыццё э, там, дзе хоць нейкі больш зручныя умовы. Першая думка прыходзіць у галаву Марс. Канешне, ці ёсць жыццё на Марсе, ці няма, навуцы дагэтуль, канешне, яшчэ невядома. Паверхня Марса, здаецца, гэта пустыня, пакрыта камянямі і пяском, тым не менш ёсць спадзяванне, што можа быць пад грунтам хаця б знаходзяцца нейкія сляды жыцця. Можа быць, э, дзесьці пад палярнымі шапкамі ёсць нейкія намёкі на жыццё жыццё. Нам што трэба для Марс э, для жыцця, каб было больш-менш цёпла і каб была вода. Ваду на Марсе не так давно адкрылі вось такая картинка гуляла па інтэрнэце, але гэта э, толькі прылюдзія скажем сапраўдная вода на Марсе была і ёсць і па сённяшні дзень. На падрабязных здымках э, паверхні Марса можна убачыць руслы рэк, якія некалі там цяклі. Па магутнасці гэтай рэкі часам шматразова пераўзыходзіць на тую ж самую амазонку, напрыклад нашу вось яшчэ рака. Гэта не тое, што называлі марсіянскі марскімі каналамі гэта рэальна руслы рэк. Так што відаць, на марсе раней было шмат вады, якая цякла ўтварала акіяны моры, куды цяпер падзелася. Хутчэй за ўсё з-за нізкай гравітацыі марса проста атмасфера паціху рассейвалася, вада выпаралася, пераходзіла ў э, стан замёрзшлай ці ў газападобны, адтуль выпаралася і пакідала атмасферу марса. Чаму ж цяпер няма атмасферы, а была раней, бо вадкая вада пры, э, пры цяперашняй атмасферы не можа ўвогуле прынцыпова існаваць вельмі слабенькая атмасфера. Вінаваты ў гэтым вулканы марсіянскія. Гэта хоць і мастацкі здымак, але паказвае, як прыблізна будзе выглядаць самая вялікая гара, самы вялікі вулкан сонечнай сістэмы гара Алімп на марсе. Дыяметр яго прыблізна як дыяметр нашай Беларусі вышыня 27 кіламетраў. І вось такіх монстраў на марсе было чатыры і штось яшчэ дробненькае сустракалася. Такі магутны вулканізм прыводзіў да таго, што атмасфера насычалася э, газамі, канешне, вуглякістымі газамі, парамі серы і гэтак далей, але тэмпература ціск былі дастатковыя, каб вада магла існаваць і падтрымлівацца доўгі час. Э, Астырення трымарса, тэктоніка аслабла, вулканы пагаслі, ўсё, атмасфера паціху разляцелася, бо Марс у разоў 10 лягчэйшы, чым наша планета Земля. Але зусім нядаўна нас дарэчы вельмі інтрыгавала перад гэтай прэс- прэс-канферэнцыі што мы штосьці вам раскажам супер незвычайнае пра марс і ўсе ўжо думалі што там нарэшце адкрылі жыццё народа сабралася на канферэнцыю аказалася не адкрылі вадкую ваду на сценках кратараў некаторых відаць такія падцёкі яны год ад года мяняюць форму канфігурацыю на марсе і сёння ёсць вадкая вада Праўда вельмі непрыемна для піцця вельмі салёная насычаная таксічнымі солямі для нас таксічнымі тым не менш вада там ёсць А калі казаць не пра вадкую то э, у святле апошніх 10-15 гадоў мы дакладна ведаем што марс увесь э, пакрыты вялікай колькасцю вады ў форме ільду асабліва канцэнтрацыя высокая каля палюсоў там знаходзяцца такія палярныя шапкі падчас зімы яны ўтвараюцца раней думалі што яны з вуглякістага газу які замярзае сухі лёд оказывается не вуглекіслы газ толькі зверху пакрывае знізу там вялікія залежы вадзянога ільду так што на марсе вада была значыць усе былі умовы для таго каб жыццё магло існаваць Э, Э, Праўда, усе пошукі, якія мы толькі не праводзілі, пакуль паказваюць, што ніякіх прыкметаў жыцця на марсе на жаль няма. Першы, канешне, пошукі былі цікавымі апарат. Э, м, Марынер, калі не памыляюсь, які адправіўся тут на, на Марс э, з, з пасадкай на яго паверхню і з пошукам жыцця ў тым ліку спачатку тэсціравалі ў зямной пустыні. Ведаеце, любая пустыня, любая там наше лю- дно заўсёды шмат жыцця. Апарат у пустыні сказаў, што жыцця няма. Ну так што першыя доследы, канешне, на Марсе былі не зусім правільнымі, але цяпер ужо сучасныя методыкі дазваляюць любыя э, сляды бактэрый знаходзіць. На жаль, не знайшлі наша ні марсахода, ні модулі. Адна ёсць невялічкая загадка. У атмасферы на Марсе ёсць крышачку метану. Метан утварацца можа на зямлі зямлі якімі спосабамі ну плод жыццядзейнасці бактэрый у стараўніках жывёл фактычна прабачце пукаем і вось вылетае гэта метан добра насычае атмасферу гніенне э, раслін і гэтак далей а проценту 10 тэктанічная актыўнасць на марсе тэктонікі ўжо няма мы вырашылі значыць хтосьці э, ну э, канцэнтрацыя метану вельмі малая і калі хтосьці там і сядзіць под паверхні то пакуль няма спосабаў там штосьці шукаць метан э, спрабуюць тлумачыць некаторымі іншымі спосабамі дадам што под уздзеннем сонечных ультрафіолета метан разбураецца хутка таму раз гэты метан ёсць значыць штосьці пастаянна яго там папаўняе але яшчэ раскажу там нашмат нашмат менш чым на зямлі яго другія аб'екты сонечнай сістэмы цяпер у мяне ўжо не слухаецца прэзентар ага. Э, напрыклад спадарожнік юпітера Еўропа на Здаецца, там холодна, далёка ад сонца, але ўся Еўропа пакрыта льдамі. Дзякуючы э, прыліўным сілам з боку Юпітэра нетры Еўропы разаграюцца. І ёсць вялікае падазрэнне, што пад гэтым льдом знаходзіцца сапраўдны акіян, дзе можна было б э, ну, некім існаваць жывёлам, таму што тэмпература дастатковая, вадкая вада ёсць, хіба што не будзе сонечнага святла. І гэта тэорыя адназначна пацвярджаецца. Вось, дарэчы, буйным планам разлома льда і на пастаянна мяне канфігурацыя ламаецца, трэскаецца на Европе не так давно знайшли гейзеры, якія фактычна вулканы, якія вывяргаюць не лаву, а вадзяную пару лёд э, гэта азначае, што 10 там пад льдом ёсць вадкая вада. Лёд 10 трэскаецца пад ціскам коркі гэта вада адразу туды накіроўваецца і вылятае такімі фонтанамі. Такія ж самыя гейзеры знайшлі на спадарожніку энцелад э, спадарожнік Сатурна. Э, таму вадкая вада ёсць, цяпер застаецца пытанне, як якія есть даследаванні правесці хто быў на курылцы калі не памаляюся нумар два там рассказывалі як бурылі возера ўсход у антарктыдзе колькі там намуціліся колькі гадоў там таўшчыня коркі была нашмат менш чым на Еўропе як бурыць гэтую корку пры дыстанцыйным кіраванні пры аўтаматычных станцыях без палёту спецыялістаў пакуль пытанне зусім нават якое не ставіцца на павеса дня ну і на давайте паспрабуем пашукаць зоркі ў іншых куточках галактыкі раз у нашай сонечнай сістэме э, пакуль нічога не знайсці хоць ёсць да гэтай перадумовы то давайте пашукаем можа быць з намі хтосьці спрабую паразмаўляць з іншых сонечных сістэм і зорных сістэм. М, Канешне, калі ёсць дзесьці іншапланецяне, то прасцей за ўсё іх шукаць каля нейкіх зорак на нейкіх планетах. Можа быць, яны лятаюць на сваіх гіганцкіх касмічных караблях паміж зоркамі, але хутчэй за ўсё базіруюцца дзесьці ў нармальных месцах, як і мы. Таму трэба праслухоўваць, прасвечваць, сканіраваць э, месца каля зорак. калі шукаем іншыя зоркі трэба падумаць і ёсць там планеты і ўзнікае першае пытанне як адшукаць планеты ў іншых зорак за апошні два-3 дзегоддзя астраномы зрабілі цэлую рэвалюцыю гэтым накірунку калі раней маглі часам задаць пытанне можа быть мы адны не толькі э, як людзі адны ў сусвеце але і наша сонняця сістэма звыш унікальная з планетамі цяпер пытанне адназначна не э, спосабу пошуку планет ёсць шмат але два ёсць самых папулярных спосабы першы эфект доплера вы напона чулі калі хутка дапамога праязджалі каля вас уключаны сірэны гук такі вы ніжэй ідзе калена до вас набліжаецца то вы успрымаеце частоту гука вышэй чым ёсць на самай справе калі аддаляецца ніжэй чым на самай справе эфект доплера выкарыстоўваецца э, ну, можа прымяняцца не толькі для гукавых хваляў напрыклад для светлавых яшчэ хто скажа хто карыстаецца эфектам доплера акрамя астранома вельмі актыўна даішнікі так у сваіх прыборах памяранні хуткасці таксама карыстаюцца дык вось Поговорим про небесных даишников. Когда у нас планета Зорочка крутится, и наш крутится вокруг агульного центра масс. Планету мы не бачим, но она ж малюсенькая, близко от Зорки, ни у які телескопы там не зауважить ее. Але Зорка так само будет слабенько крутиться, то отдаляться, то наближаться. Значит, э, хвали, які идут от ее электромагнитные, будут изменять э, свою частоту. Вельми-вельми слабо, але это можно зафиксовать. Э, для фиксации этого выкористовываются вот такие гигантские приборы, спектрометр, который стоит на телескопе КЕК-10. 10метровы монстр на гаваях і яшчэ б адзін такі ёсць такі ў свеце спектрометр з такімі ж магчымасцямі і вось гэтыя слабыя зрухі хуткасць у 1 метр у секунду зоркі можна зафіксаваць пры дапамозе гэтага э, аграменнага апарата Такім чынам мы змаглі адкрыць каля некалькіх дзесяткаў нават пары соцень планет пераважна праўда падобных на Юпітер і вельмі гарачых, таму што гэты метад працуе такі па масіўных планетах, якія блізка ад зоркі. А э, другі спосаб непасрэдна паспрабаваць зафіксаваць гэтай планеты. На жаль, я паказаў амаль што ўсе здымкі планеты, якія існуюць на сённяшні дзень. Іх там літаральна на пальцах рукі можна пералічыць. Вось пасля жудаснай апрацоўкі адна, другая, трэцяя, чацвёртая, некаторыя планеты можна зафіксаваць непасрэдна на фатаграфіях, астатні толькі ўскосна. Ну і трэці варыянт, які стаў цяпер хітом апошняга дзесяцігоддзя Коли планета будет проходить помеж зоркой и нами, то она трошечки-трошечки перекрыет светло Солнца. Ну, зачем трошечки? Наша Земля у 100 раз меньше, чем Солнце. Ой, пробачьте, зорки. Наша Земля у 100 раз меньше, чем Солнце. По площади это будет у 10 тысяч раз меньше. Фактично, когда Земля проходит до иншопланетян по диску нашего Солнца, яркость Солнца изменяется на одну десятитысячную долю. Але наши сучасные матрицы фото могут фиксовать изменения на вот у одну статысячную. Только для этого треба отправиться в космос космос, каб наша атмасфера не перашкаджала. У 2009 годзе запусцілі унікальны праект тэлескоп Кеплер, які потым памёр, потым ажыў і працуе па сённяшні дзень, выдаючы проста выміраючы бляск цэлых гіганцкіх масіваў зорак. І калі планетка праходзіць перад дыскам зоркі, ён бачыць, што гэта зорка раптоўна трошачкі зменшыла свой бляск. Таким чынам удалося адкрыць на сённяшні дзень некалькі тысяч ужо планет, ну не ўсе гэтыя адкрыцці пакуль пацверджаныя. Толькі частка іх тут на гэтай схеме паказана. Э, Вось гэтая сама гіганцкая матрыца пры дапамозе, якую робяцца гэтыя фотаздымкі. І сярод гэтых планет, што сама цікава, большасць апанулася памерам з нашу зямлю, у некалькі разоў больш, чым нашу зямлю і нават менш, чым наша зямля. Дзякуючы праекту Кеплер мы адшукалі гіганцкую колькасць землепадобных планет. Ну думаю, што некалькі десяткаў з іх падобных на зямлю па памерах, магчыма па фізічных умовах. Адна яшчэ праблема, трэба ж не толькі каб памеры, маса былі як у зямлі, трэба ж, каб яшчэ і там было не горача, напрыклад. Ёсць так званая зона выжывання ў, ў, каля кожнай зоркі. Гэта нейкі такі пояс, у якім тэмпература на паверхні планеты будзе не занадта гарачая, як тут, а і не вельмі холодная як тут і э, апынулася что ладны кавалак з гэтых некалькі десяткаў землепадобных планет мы открыли якраз у поясе выжывання в гэтым зоне выжывання так что ёсць спадзяванне что калі мы жыццё наше правильно разумеем что яно можа ўзнікаць спонтанна э, при наяўнасці воды добрай температуры гэтак далей что на планетах сапраўды ёсць сэн шукаць жыццё дадам что верагодны что планета у вас пройдзе по дыску зорки вельмі нізкая яны ж могуць арбіты быць хоть як арыентаваныя мы ловім вельмі малую долю планет. І калі налавілі землеподобныя планеты з прыдатнымі для жыцця умовамі, значыць, магчыма, іх вельмі шмат. Тады давайте палічым, колькі там можа быць разумных цывілізацый. У любой папулярнай літаратуры вам падсунуць формулу Дрейка, скажуць, гэта ж проста, перамножце вам парачку множнікаў, ні, ні інтэгралаў, ні кораню, нічога няма. І адразу атрымаеце колькасць іншапланетных цывілізацый. На жаль, гэта хутчэй папулізм, на мой погляд, бо большую частку гэтых множнікаў пакуль немагчыма ацаніць. Яруд іх, напрыклад, э, верагоднасць таго, што жыццё на планеце стане разумным. Мы толькі на нашай планеце ледзьве разабраліся, калі яно стала разумным. Там час існавання разумнай цывілізацыі, напрыклад, ну мы яшчэ гэта не паспелі пагубіць каб вымерыць час існавання э, Таму усе гэта множнікі застаюцца пакой слаба ацэненымі хтосьці перамнажае атрымалі мільён у нашай галактыцы хтосьці перамнажае кажа адзін і мы нават ведаем хто гэта Таму э, ёсць розныя падыходы і гэта формула пакуль не лічу што трэба ўспрымаць усур'ёз Тем не менее, у 60-е годы минулого стагодия появился гигантский оптимизм у пошуку инопланетян миновито на других объектах. И возникло питание, как будем с ними связываться и их шукать. Э, то, что лепш за все доходит на великие отдыхлости, это радиохвали. Мы выкористовываем их для связи, мы можем будовать телес... радиотелескопы гигантских померов, э, тому мы можем э, достать могутые сигналы отправлять у новокольную простору. Есть сподевание, что инопланетяне так само могут что-то нам передавать у радиодиапазоне. диапазоне. Скептыкі, канешне, сцвярджаюць, чалавецтва жыве 2 мільёны гадоў, з іх каля 100 гадоў маем радыёсувязь. Пра 100 гадоў можа забудзем пра яе як пра страшны сон. Тым не менш, ну, якая верагода, што іншапланецяне на гэтай стадыі. Тым не менш зачэпка з'явілася і пачалося праслухоўванне на многіх радыётэлескопах космоса. Узнікае тады пытанне, на якой частаце будзем з вами слухаць? Э, мы ведаем у радыёпрыёмніках, круцім э, ручку, пераключаемся паміж каналамі, частотамі, а на якім канале з намі іншапланетяне размаўляюць. Ёсць адзін вельмі папулярны канал, э, нашы зямныя перадатчыкі спецыяльна ніколі не перадаюць у гэтым дыяпазоне нічога. Гэта даўжыня хвалі 21 сантыметр, 1400 см з хвосцікам э, э, герц я дакладней скажу лічбу прабачце э, на гэтай частаце актыўна выпраменьвае міжзорны вадарод які знаходіцца ў нашай галактыцы і вось лічыцца што іншапланетяне напэўна на гэта даўжо не хваля захоча з нами пагаварыць мы бы так зрабілі потым падумалі А што калі частату ў два разы больш узяць у тры разы большую ці ў два разы меншу у тры разы меншую усе кратныя частоты А што калі ўзяць іншыя раптам іншапланетяне пра вадарод то і не ведаюць у выніку колькасць каналаў які трэба праслухоўваць пачала расці ла лавінападобна там да мільёну даходзіць. Не стала ўжо хапаць проста сродкаў вылічальных для таго, каб гэтую інфармацыю разграбаць. А тут паціху і фінансаванне пачалі ўразаць. Мы гіганцкія грошы бабахаем, вы за 20 гадоў не знайшлі ніводнага зялёнага чалавечка. Таму была прыдумана геніяльная ідэя э, зрабіць размеркаваныя разлікі узяць э, э ну, стварылі цікавую э, праграму якая называется сеці ад хом і па сённяшні дзень яна працягвае працаваць абнаўляцца і можна можа кожны усталяваць на свой камп'ютар калі ён не выкарыстоўваецца замест застаўкі скрынсейвера запускаецца праграмка грозіць з інтэрнета нейку порцы дадзеных з пэўнага рады тэлескопа і апрацоўвае іх э, дадзены потым аддае результаты апрацоўкі назад пры гэтым малюе на экране прыгожыя графікі вы можете гэтым любавацца і ганарыцца што может быть, на вашем компьютере некогда знайдут иншопланетян. Лишится, что треба скакать от радости и крика журналистов, когда вы увидите на экране вот такое, что на некой э, фиксованной частоте сигнал почти нарастать, нарастать, потом убывать. Чому так отрымливается? У большинства радиотелескопов, которые выкористовываются для этих пошуков, и они нерухомо стоять, а небо просто прокручивается над ими, и они сканируют таким чином полоску неба. И на, на протягу 72 секунд, ну там плюс-минус там э, для разных телескопов, э, этот сигнал будет нарастать, пока пакуль аб'ект трапляе ў поле зроку, потым будзе бываць, пакуль ён выходзіць з поля зроку. І вось такі сігнал, дарэчы, аднойчы быў злоўлены на гіганцкім радыотэлескопе у Арэсіба. Э, гэта сігнал «Уау». Э, я его так і называлі, таму што ў той час не было яшчэ камп'ютару у нашым разуменні, просто на стужцы самапіску э, самапісца выбівалася ось таким символьным кодом узровень сигнала. Нема нічого, значит, 0, 1, 2, 3, 4, 5, после девятки А, Б, С, Д, и там весь алфавит. Фактично такая была система сорокичности, как я назвать. И вот у одно место сярут один, и трое, краб, там вот такое слово матерное написал компьютер, э, выбил, что, ну, бачите, Q, U, это вельми высокий узровень. Ровно на одной частоте, ровно с тем профилем, как предсказывает э, теорыя ну э, лабарант так які сядзеў побач здзівіўся абвёў гэта напісаў вау і гэта сігнал так і ўвайшоў гісторыю як вау на жаль гэта амаль адзіны сігнал які ўдалося зафіксаваць падобнага роду ён прыйшоў з узор'я з накірунку з узор'я э, стральца быў якраз на частаце адпавядаючы гэтай даўжыні хвалі 21 сантиметр і Але потым колькі не спрабавалі праслухоўваць гэтае ж месца гэтую зорку там две магчымых кропкі патэнцыйна адкуль гэта магло прыйсці э, некалькі десяткаў гадзіны яшчэ было патрачана на іншых тэлескопах нічога адтуль больш не прыйшло на жаль э, сапраўды застаецца загадка што гэта было падобная сітуацыя яшчэ паўтарылася ёсць яшчэ адзін сігнал з цікавай назвай але там таксама частота была самая правільная і таксама разгадкі пакуль няма бо сігнал не паўтарыўся неяк інфармацыі не нёс акрамя проста выпраменьвання на пэўнай частаце таму мы пакуль нічога не можемм сказаць. Мы актыўны самі светім на іншыя зоркі, перадаем туды таксама наше паведамленне. Асабліва э, гэта тычыць бліжэйшых зорак падобных на сонца, у якіх можа быць ёй землепадобныя планеты. Стывен Хокінг, вядомы фізік, э, заклікае не рабіць гэтага, таму што кажа вось напрыклад, еўрапейцы прыплылі некалі ў Амерыку, што сталася з індзейцамі. Гэтаксама і мы паклічым зараз сабе іншы планетяны і невядома, чым гэта яшчэ можа скончыцца. Ну хоць Хокінг з дзядзька са сваімі заваротамі, але ў гэтым частка можа быць праўда таксама ёсць. А апошнім часам у пошуках цывілізацыі на жаль э, нарастае скепсіс пакуль скепсіса не было э, чаму б нам самім не патэлефанаваць іншапланетянам раз нам яны нічога не пасылаюць восьось э, новы кітайскі тэлескоп збіраецца гэтым самым займацца парастахоўваннем і адправка сігналу хаця гэта хутчэй папулізм трошки будзе працаваць а ў 1974 годзе на 300 метровай талерцы у арэсіба якраз паслалі паведамленне у накірунку гіганцкага шаравога скопішча м13 у сузоры геркулеса таких пасланняў было шмат гэта просто самае знакамітае чаму выбралі шаравое скопішча таму што тут каля 100 тысяч зорак абавязкова хоць каля адной хтосьці жыве давайте пашлем паведамленне было такое вось як вам раздалі адзінкі нулікі вось такія біты інфармацыі на той самай частоце 21 сантиметр даўжыня хвалі э, трэба было іх усе прыняць без памылкі здагадацца што іх тут 1679 что гэты лик делится токи на 23 и 73, раскласти на э, 23 слупочки и 73 радочки, где нулик малявать пусто, где одинка зафарбовывать клеточку. И отрывается вот такая картинка. Коли справа нема аннотации, вы на вот маючу картинку, я не веду, зразумеете, что человечка вы себе бачу. А тут, как вы бачите, зашифрованы и померы телескопа, будовы сонечной системы, и навод будовы молекулы ДНК. Ну, а подобное задание, якое я вам раздавал, там 49 бит было, 7 на 7 помножить. Тому матрица 7 на 7, вот такое сардышко. Мусить, это была иншопланетянка, якая передавала. Э, коли не хочет, э, яны раптом с нами... Э, а, до речи, на кон популизма. Справа тем, что хоть вельми тяжко догадаться, те разгадают это поведомление, есть еще большая тяжкость. До сорового скопиша 24 тысячи светловых годов. Коли они не будут тормозить и одразу же откажут, то про 48 тысяч мы отрываем отказ. Так што ну як вы бачыце хоць гэта м, вельмі м, вядомая падзея у навуцы наўрад ці яна хоць штосьці карыснае прынясе калі не хочуць нам тэлефанаваць то давайте-ка мы з вами што-нибудь ім пашлем напрыклад невялічкае пасланне ліст пашлем паштоўку на касмічных апаратах піянеры якія пакінулі межы сонечнай сістэмы былі прымацаваны вось такія шыльдачкі як вы бачыце тут на іх дядзя цёця на фоне касмічнага карабля э, сонечнай сістэмы дзе ўказана адкуль карабель і нават на як на нармальнай паштоўцы зваротны адрас э, Тут указано размещение Солнца относно ближайших зорок пульсаров с частотами пульсаров и отлегностями до их. Питание, у чем будем мерять отлегность? Вот тут самое интересное. Треба догадаться, что вот эти два кружочки тут намалеваны, Гэта э, атам так званы э, пара вадарода, гэта атам орта вадарода, дзе спіны сунакіраваныя і супрацілегла накіраваныя ў ядра электрона. Пры пераходзе паміж гэтымі станамі ўзнікае выпраменьванне, радыёвыпраменьванне з даўжынёй хвалі 21 сантиметр. Гэта мы бярем за адзінку даўжыні. Вось калі нас дагадаюцца, то тут усе памеры, усе э, адлегласці указаныя ў адзінках 21 сантиметра. Э, калі не хочаць паштоўку то мы давайте пашлі ім цэлую посылку на апаратах серыі войджер які таксама пакінулі сонюшную сістэму былі прымацаваны цэлы дыск прычым з э, інструкцыі да яго прайгравання згодна з гэтай ну, вось сам дыск і грампластінка якая была тут на дыску ёсць інструкцыя вы бачыце ўжо знаёмы адрас знаёмы нашы вадароды па якіх трэба разабрацца адзін когда ўжо не а тут схема якая тлумачыць як пры дапамозе іголкі то Э, э, патефона фактычна э, вывесці гук і нават картинку на экран по радочках як у старых тэлевізорах і калі вы гэта зробіць у вас на экране павінен спачатку з'явіцца вось такі кружок так вось на гэтым дыску было шмат па-першае гукаў зямлі шмат галасоў простых людзей прамова прэзідэнта ЗША канешне і картинкі вось некаторы з карцінак я так просто покажу парочку апошніх першай картинкі гэта быў кружок і наш зваротны адрес А далі мы их вучимо лічити по-нашому, э, тлумачимо наши ліки, лічби, тлумачимо вось адінки маси, так само у масах а, атома водорода починається все. Э, Адінка довжині – це якраз та сама довжиня, 21 сантиметр. А потім у гэтых адінках даем вже там, э, тлумачимо, що такое кілометр і так далі, і розказуємо про масштаби сонячної системи, там є фото, вот кольорові фотоздимки некоторих об'єктів сонячної системи. Розказуємо про нашу планету, розказуємо про будову чоловіка подробязную, про то, як люди народжаються, Вось не хоча паказваць, як яны нараджаюцца. Э, прасцейшая схема і потым дзеткі, якія нарадзіліся. Што самае цікавае, вось гэту карцінку хацелі ў выглядзе фатаграфіі даць цяжарную жанчыну. Чамусьці цэнзура не прапусціла вось цікавы факт, не захацелі менавіта здымак, хацелі толькі схему жанчыны з хлопчыкам у жывоціку. Ой. Ам, Але На жаль, коли казать про масштабы межзорной просторы, я люблю повторять, коли солнце взять шариком помером с 1 см, то ближайшая зорка будет у Бресте. Это ближайшая. А середняя отлеглась, как от Минска до Москвы, может быть, в таком масштабе. Вы все видите, один шарик тут, третий, другой у Бресте, третий у Москве, четвертый у Киеве. Помежи мне летит маленькая-маленькая песчинка Voyager. Какая вероятность, что его зловит такая же маленькая песчинка с инопланетянами? На жаль. Тому По сегодняшний день, на жаль, интересность иншопланетян у науки начала угасать. Э, Личится, что не, не, не варто тратить гроши на то, что нас тут тратили 50 годов запар. Э, и сирот тех, кто протягивает эти пошуки, остаются такие самые отданные фанаты. Особисто я скажу, что, на жаль, так само перестал верить в их основания, на том есть некие особистые причины. Але, как вы, человек, который этот плакат часто использовал, вельми, вельми сподяюсь, что колись в будущем все-таки кто-то нам потелефонует, типа прилетите, что-то мы про их доведаемся. Дякую за увагу.